你喜欢短视频吗？我不喜欢，我来吐槽一下啊，因为有些朋友也对我们提出了一些建议啊，综合吐槽一下，短视频可能对一些专门做流量的朋友，然后带货可能有帮助，但是我认为对一些小众行业像格斗这类的知识传播啊，受到了很大阻碍。 前多少年我们一直在做公众号，然后呢，看我们我们内容的朋友都像追剧一样啊，每天都看，我们视频长度也三到五分钟，知识呢就是讲的非常详细啊，但现在不能了，因为短视频时代呢，大家这个一不高兴就给你划过去，对吧？所以说有一些。 呃，内容呢，我没有办法让你产生共鸣，因为有一些技术呢，我一讲到一个细节，可能就所有人都懵了，听不懂，因为我知道你不知道，对吧？所以你产生不了共鸣，你给我划过去了。因为短视频时代呢，算是更加迎合人们的不求甚解，但是以往的时代它不太一样啊。你关注了这东西，你想学，你是会追剧式的给看进去。那现在的都是随机性刷到什么就看什么，所以我们讲东西的内容呢，也没有办法说是呃特别的。 难度的技术嘛，就很复杂的组合啊，没有办法，因为知识学习是叠加式的，对吧？叠加式，哪怕你错过几期也没关系，但是你得没事儿叠加式的，你不能说是想刷到我们刷到我们刷不到我们就刷不到我们，对吧？那刷到特别复杂的这个技术内容的话，你给谁看呢？对吧？那没人看的话，这个视频在短视频的机制里就进不了这个更高的流量池，就没有那么多人看，所以我们得保证先把内容让你看了，对吧？所以有些朋友说不高兴，我们这个标题啊或开场。 百分之九十九的人都怎么样？我们每天绞尽脑汁在琢磨这个，怎么让你开头两秒去抓你，对吧？开头往往呐呐喊式、怒吼式的这种开场，那你就有人看。 对不对？这种东西就非常违背。我不能要求说每个啊想学格斗的人都来我们呃九月份的杭州站或北京站的线下培训吧，对吧？不能是这样，对吧？所以你还是在网上也需要免费获得一些知识，对吧？那我们怎么有更深度的东西呢？还好这个中视频的时代也到了，我们也加入了这个短视频平台的这个中视频的计划，对吧？希望呢，呃，算回答了一些粉丝，对吧？我们也争取呃尽力的，然后回归到以前这个状态，然后。 把这些就是你想看不想看的东西，再次的都重新再教给大家更多新鲜的知识，好的知识贡献给你们。再见。